Я забыл, когда был дома Жизнь как карусель И с тобой мы не встречались Больше двух недель Жду тебя я на Тверской Ровно в шесть часов Не пришла Huh. <laughs> слава богу, надоело все. Вижу рядом девушка кого-то ждет. Сразу видно по всему, он тоже не придет. Вы почему такая странная? Вы почему такая грустная? как-то смотрите растерянно И по щеке бежит слеза Как будто гостья вы незваная В который раз вы одинокая Нет, не все еще потеряно У вас красивые глаза Я, пожалуй, пойду, сам не знаю куда. Жаль, не встретимся мы никогда. Одинокая, одинокая, одинокая, совсем одна. Нет, нет, нет, нет. Вы простите, ради бога. Можно вас Может, вовсе не стоит Так о нем грустить Сколько дружб и встреч напрасных Так было и со мной Дайте руку, улыбнитесь Вас я провожу домой Ох, сколько дружб встреч напрасных Так было и со мной Дайте руку, не грустите Вас я провожу домой Друг ваш знакомый появляется Наверное, часто так случается Идет уверенный поход идет, смущенно улыбается. <laughs> Ну и, конечно, извиняется. А сердце грустью наполняется. И не на шутку, а всерьез. Если встретились, значит это любовь. Будьте счастливы вы всегда. Одиночество, одиночество, одиночество Моя судьба Одиночество, одиночество, одиночество Моя